hello and welcome friends C language में स्विच केस uh, की मदद से कैलकुलेटर बनाने का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है जिसे आप देख सकते हैं और यहाँ पर इंट मेन टाइप का फंक्शन मैंने बनाया है मेन तो फंक्शन बनाना ही पड़ता है यहाँ पर कैर टाइप का ओपी नाम से एक वेरिएबल और डबल डेटा टाइप का यूज किया फर्स्ट सेकेंड दो नंबर लेंगे दो नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग देंगे सब करके देखेंगे देखिए जोड़ने के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस लिखा फिर यहाँ पे माइनस इसको प्रिंटर के अंदर लिखा हुआ है और यहां पे चूंकि ये डबल डेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम तो एल लिखा है ठीक है ना अब यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम अब यहाँ पे लिखा हुआ इंट में तो इसीलिए रिटर्न जीरो लास्ट में करवाया मैंने अब इसको एक बार चलाते हैं कंपाइल करवाते हैं फिर रन करवाते हैं तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए कोई एरर नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है तो कंपाइल हो गया अब यहां से इसको एक बार रन करवाते हैं तो ये रन करवाया तो कह रहा है एंटर द ऑपरेटर करना क्या चाहते हैं अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो प्लस लिखिए सॉरी अपॉन लिखिए और अगर प्लस करना चाहते हो तो प्लस लिखिए चलिए हम प्लस लिखते हैं तो यहां पे प्लस लिखा एंटर किया एंटर किया तो आप यहां कह रहा है कि दो ऑपरेंड को आप एंटर कीजिए भाई दो नंबर्स को जोड़ेंगे ना कम से कम दो नंबर्स की आवश्यकता है तो यहां पे 5 लिखा और यहां पे 9 लिखा तो 14 आना चाहिए आंसर और यहां पे देख सकते हैं 14 आ भी रहा है ठीक है ना तो यानी कि पहला ऑपरेशन तो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं चलिए इसको क्लोज करते हैं दोबारा से रन करवा देते हैं रन इस तरीके से करवाएंगे आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल F10 प्रेस कर सकते हैं रन करवाने के लिए ठीक है ना तो आप कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो भी रन हो जाएगा इस बार हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड का साइन बना देते हैं एंटर करते हैं यहाँ पे सेवन को डिवाइड करता हूं टू से और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है वेरी परफेक्ट सही है बिल्कुल इस तरीके से ये काम करता है ठीक है ना इसका पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाता हूं मैं ठीक है और इसमें बहुत कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आपको नहीं आएगा ये आसान है और इसके पहले भी मैंने कई सी लैंग्वेज पे वीडियोस बनाई है डिटेल में वैसे इसके लिए भी बना दूंगा कोशिश करूंगा कि आज ही बना करके डाल दूं पूरा डिटेल वीडियो ठीक है ना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग